Jacaré que meu peito, não sai sangue porque é gris Tem Nike nesse pinto, não dá cicatriz E se quer ser descalço, mas não paro com essa fita pra conquistar meu espaço Jacaré morde meu peito, não sai sangue porque é né? gris é Tem Nike nesse pinto, não dá nem pra ficar triste se quer ser do trem, descalço esse trabalho